¿Aún no saben qué podemos hacer el día de hoy? No, aún no. ¿No les parece buena idea si vamos por una pizza? Sí, me parece bien. Bueno, entonces vamos. Esto no puede ser posible. ¿Por qué la pizza se me desaparece cuando me la como? Señor, no sé de qué me está hablando. Ah, no te discusen de nuevo la última vez que quemó la pizzería la diamante. No te preocupes, ya sé qué hacer. Oye, yo no fui, no seas imbécil, no te das cuenta, me empujaron. Yo no tengo la culpa de que nadie te soporte, todo el mundo igual, alguien tenía que cerrarte los hijos, me cagaste, terrible, mal, te quería pagar y no tienes ni tuyo. Además eres difícil de dibujar y marihuana con jarada de queso. Ustedes también vieron que cocinero entonces sobre la pizza y le sus mocos.